にお送りする曲は J ベスト平成メガコレクションです令和元年が始まって今日で5日目平成の30年間をこの曲とともに振り返ってみてくださいそれではどうぞ Thank you. Thank you. ありがとうございましたはい元気な演奏ありがとうございます